Intenté pararlo todo. Intenté ser una buena hija, una buena hermana. Tenemos 16 años. Si no nos perdemos ahora, ¿cuándo? Tenemos toda la vida para volvernos a encontrar. A Marina le gustaba mucho bailar. ¿Qué dijimos? ¿Eh? ¿En las buenas? ¿En las malas? ¿Sí? Creo que está realmente jodido. Mi hermana está muerta. Perdón por todo el daño que haya podido causar. ¿Qué pasa? Por decepcionar a las personas que más quiero. ¿Tú sabes cómo le has jodido la vida a mi hermano? ¿Quién te lo ha vendido? ¿Tú sabías lo que se dedicaba a vender tu hermano? Solo necesito un nombre. Se llama Omar, es hermano de Nadia. Que conmigo me ha amenazado. Me importas tú. No quiero que por, por comprarte unas zapatillas, una moto o cualquier otra cosa, acabes en la cárcel o algo peor. Si lo mío se sabe, si lo mío se sabe, me hundes la vida. Amor, tío, ¿cómo te has metido en esa mierda? Esos amigos que has tú lo que conseguido es quedaros con mi hermano. Debo mucha pasta, Samu. Mucha. Samu, si me pasa algo a mí me la pela porque es mi puto problema. Pero no puedo dejar que os pase nada a vosotros. No, lo que no quiero es que acabes tú mal. A tu hermano lo podían haber matado, me podían haber matado a mí. ¿Te importamos algo? Mi hermano es peligroso y te puedo acabar metiendo en mis movidas. No, no te quiero ayudar. Marina. Como tú dices, estoy formando mi propia familia. Vamos a tener un hijo juntos. Que estoy embarazada. 1649. Exacto. Marina, es que no aprendes. ¿Quién ha robado los relojes? Que tienes algo que ver. ¿De qué mi hijo no es un invertido? Te quiero. Te quiero. Querías ser mi novio, ¿no? Pues entonces tienes que saber que entre nosotros siempre... ¡Que te está usando, Polo! Vete a la mierda. No estamos juntos. ¡Su marioneta! Me das mucha pena. Samuel. Para mí ya no eres nada. No te quiero volver a echar de tío. Hermanito. ¡No! ¡No sabes que yo estaría dando para Contaría retroceder. Y ahora, o menos? Quedas detenido por el asesinato de Marina Núñez. Pues me llamo Marina y como bien sabes, me gusta bailar. ¿Qué mierda dices? ¿Eh? ¿Qué mierda dices? ¿Qué cojones dices? la mataron por ese reloj. En el USB había mucha mierda sobre el trabajo de su padre y quisimos sacar pasta a cambio. Pero esa gente es muy chunga, que entraron en mi casa, le pegaron a mi hermano. Nuestras vías ya están escritas. No digo que sean vías malas, pero porque no salimos de guión, que solo sea uno.